baru Ya kembali dikasih kembang bugis abadi Ambil juga ke dalam. Ya. Ya. Ati. Ya. kamus webes kodim nanti nanti tapi tabimu saya sendiri tidak boleh kita biar semuanya